Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində açılan atəş nəticəsində erməni hərbi qulluqçusunun ölməsi barədə Ermənistan mətbuatında yayılan məlumat yalandır. Dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bu xəbəri qəti surətdə təksib edirik. Nazirlikdən əlavə edilib.